तो यहाँ पर अब ये टेलीफोन नंबर वगैरह जो भी है आपका वो डालना होता है ठीक है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर न डाल करके यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है अब देखिए जैसे ही इसमें दो तारीख आप रखेंगी ठीक है तो दो तारीख का डेट ये सपोर्ट करेगा लेकिन तीन तारीख वाला डेट सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है एजुकेशनल मोड है टेली का क्या है एजुकेशनल मोड है तो एजुकेशनल मोड में क्या होगा खाली एक तारीख दो तारीख या तीस इकतीस में यह काम करेगा ठीक है अन्य किसी डेट में नहीं काम करेगा जैसे मान लीजिए यहाँ दो तारीख कर देते हैं हम ठीक है वैसे फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल से स्टार्ट होता है तो एक चार दो हजार बाईस ही रखते हैं इसको ठीक है और यहाँ पर देखिए काम करने वाली डेट हम चेंज करते हैं जैसे दो तारीख करेंगे तो दो तारीख एक्सेप्ट कर जाएगा ये देखिए ये दो तारीख किया ये एक्सेप्ट कर गया एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं लेकिन यही चीज हम तीन तारीख करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ये देखिए ये आए एंटर किया अब एंटर हो रहा है नहीं हो रहा है ना तो ये एजुकेशनल मोड है ठीक है एजुकेशनल मोड में तीन ही डेट सपोर्ट करेगा ठीक है तीन तारीख वाला डेट सपोर्ट नहीं करेगा चार तारीख वाला नहीं करेगा कोई नहीं करेगा खाली वन टू या इकतीस या तीस कर सकता है यही डेट सपोर्ट करता है इसमें बाकी कोई डेट सपोर्ट नहीं करता है तो फिलहाल यहां पर डाल दीजिए एक चार बाईस समझ आ रहा है ठीक है तो ये हो गया और यहां पे पासवर्ड लगाना था तो पासवर्ड लगाइए लगाइए यस करिए वाई करिए वाल्ट पासवर्ड के लिए वाई करिए एंटर करिए यहां पर आपको टैली का वाल्ट पासवर्ड डालना है समझ आ रहा है अगर आप ये वाला पासवर्ड ये देखिए यहां पर दिया हुआ है ना हाथ यहां पे दिया है ना control user access to company data तो यहां पे नो है लेकिन ये वाल्ट पासवर्ड अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसको यस कर सकते हैं तो आप जो भी पासवर्ड जैसे मान लो यहां पर कोई पासवर्ड मैं डाल देता हूं ठीक है तो ये पासवर्ड हमने डाल दिया एंटर किया इसी पासवर्ड को रिपीट करना होगा तो जो पासवर्ड हमने डाला उसी को रिपीट कर देते हैं ठीक है रिपीट कर दिया जाए तो ये रिपीट कर दिया हमने एंटर किया ये हो गया इस वाला ये दूसरा पासवर्ड है कह रहा है control user access to company data तो इसको हम अभी नहीं लगा रहे हम केवल वर्ल्ड पासवर्ड लगा रहे हैं तो ये एंटर किया एंटर किया अब ये तो एक्सेप्ट हो गया हमारा अब यहां तुरंत जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये वर्ल्ड पासवर्ड पूछेगा तो जब तक वर्ल्ड पासवर्ड नहीं देंगे जैसे मान लीजिए हम गलत दे देते हैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तब तक हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगा ये ठीक है तो वर्ल्ड पासवर्ड जैसे ही सही पड़ेगा तो फिर हम आगे आ जाएंगे फिर हमें इसको एक्सेप्ट कराना रहेगा तो कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा लेंगे तो बात समझ में आई कि कौन कौन सा डेट सपोर्ट करता है हाँ और तीस या इकतीस दोनों में से कोई एक ही सपोर्ट करेगा तीस या इकतीस ठीक है समझ आई बात क्लियर